নেকি বাৰু কুমাৰ দা মই চাৰ্কিট হাউচৰ পৰা কলো মোৰ নামটো ৰঞ্জিত হয় কুমাৰ দা ৰঞ্জিত মানে মোৰ সৈতে হাগ্ৰামা ছাৰ আছে হাগ্ৰামা ছাৰে মানে ছাৰ এই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিলে নমস্কাৰ জনাইছো আপোনাক হেল্ল' নমস্কাৰ ছাৰ ছাৰ নমস্কাৰ কুমাৰ ভৱেশ নেকি আপোনাৰ বিষয়ে বহুত শুনিছো মই মোৰ মোক ক'লে যে আপোনাৰ এটা আপোনাৰ নম্বৰটো আছে গতিকে ফোন এটা লগাই দিবৰ কাৰণে কৈছে হয় ছাৰ খুব ভাল লাগিল ছাৰ গতিকে মই বিশেষ এটা কাৰণহে কাৰণৰ কাৰণে ফোন কৰিছো আপোনাক আপুনিতো ভাতৰি চাই চাগে আমাৰ অহা বছৰ ভি টি চি ইলেকশ্যন আছে যোৱাবাৰ আপোনাৰ যিটো ইলেকশ্যন আছে তাতে সীমান্ত শেখৰে আকৌ এবাৰ মৌথী চৰকাৰ বুলি খান্তু খাইছে গতিকে আপুনি এইবাৰ হেৰি কৰিব লাগে আমাৰ আকৌ এবাৰ হাগ্ৰামা চৰকাৰ এনেকুৱা গান গাব লাগে আপোনাক এইটো মই চান্স দিছে গম পাইছে নে নাই অহা বছৰ আপোনাৰ মাৰ্চ মানত হব পাৰে ইলেকশ্যনটো গতিকে আপুনি গানটো খাব লাগে আখু এভাৰ আগ্ৰামা চৰকাৰ বুলি অঁ অঁ আৰু ছাৰ এইটো আমি আপুনি এজনক ক'লে হ'ল মই আলোচনা কৰি ছাৰ গানটো কি সুৰত গাব লাগে ছাৰ এইটো মই ঠিক কৰিম আৰু নহ'লে নাযাব নাযাবা নহ'লে নাযাব নাযাবা সুৰতে গাই দিম ভাল লাগিব নাযাবা নাযাবাটো বিৰাট কমন হৈ গৈছে গম পাই নাই আপুনি কমন হৈছে হয় হয় মই মই ভাবি ৰাখিছে মই এটা সুৰটো ভাবি ৰাখিছে মনত মানে মই এটা কি কয় সেইটো মোৰ পৰা পৰা এটা সুৰ ভাবি ৰাখিছে আখো আখো আখো এফাৰ এফাৰ এফাৰ হাগ্ৰামা হাগ্ৰামা হাগ্ৰামা চৰকাৰ চৰকাৰ চৰকাৰ চৰকাৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে বুলি মই ভাবিছোঁ আপুনি কি কয় হয় ছাৰ ভাল হ'ব ভাল হ'ব একদম ভাল হব লাগিব আপোনাৰ ওপৰত ঠাইতটো কিন্তু যেনেকে শ্ৰীমন্ত শেখৰে হেৰি কৰিছে এইবাৰ ইমান ফেমাছ হৈ গৈছে তেখেতৰ গানটো বাচ্চাৰ পৰা পুৰা মানুহ গোটেইবিলাকে গান গাইছে তেনেকে মই ভাবো আপুনি এই গানটো ফেমাছ কৰিব লাগিব কিন্তু আপোনাৰ দায়িত্ব দিছো দেই মইতো অঁ অঁ ছাৰ আৰু ঠিক আছে ছাৰ মই নিশ্চয় কৰিম ছাৰ আপুনি কৈছে এতিয়া আৰু ছাৰ এটা কথা মোক লিৰিক্সটো মানে অলপ আগতীয়াকে পালে আপুনি মই আপোনাক লিৰিক্স পঠাই দিম গম পাইছে নে নাই আৰু দুই এটা দুই এটা বড়ো ভাষা থাকিব মাজত আপুনি বড়ো জানে নে নাই আজিলৈকে কিন্তু আপোনাক মই বড়ো গান গোৱা শুনা নাই কিন্তু জুবিনে ইমান বড়ো গান নহয় ছাৰ গাইছো মই পুৰণ আগতে বহুত বড়ো গান গাইছো ছাৰ মইতো আজিলৈ শুনা নাই নাই আগতে দুই এটা গাইছিলো ছাৰ পুৰণি গীত ইউটিউবত পাই যাব গাইছো সঁচা কৈছো নে মিছা কৈছো চাব লাগিব মই অ গাইছো ছাৰ গাইছো গাই শুনালে ভাল হ'ব গাই শুনালে ভাল হৈছে এবাৰ আপুনি গাই শুনাব নেকি যে আকৌ আকৌ আকৌ আকৌ আকৌ এপাৰ এপাৰ এপাৰ হাংঘামা হাংঘামা হাগ্ৰামা চৰকাৰ চৰকাৰ চৰকাৰ এনেকে এপাৰ কাই শুনাব নেকি ভাল লাগি যাব মই আচ্ছা থাকি আছে আকৌ আকৌ আকৌ এইটো আকৌ আকৌ আকৌ এফাৰ এফাৰ এফাৰ হাগ্ৰবা হাগ্ৰবা হাগ্ৰবা চৰকাৰ চৰকাৰ চৰকাৰ অলপ ফল্টি কৰিব দে মোৰ এতিয়া টাইম ফ্লাইটৰ টাইম আছে অলপমান হেৰি কৰিব আপুনি অঁ অঁ আচ্ছা

অঁ অঁ নাই ছাৰ ছাৰ মই কথা এটা কওঁ মই মানে বস্তুখিনি পালে মই অকণমান ভাবিব ভাবি কিনে মই ইমান ভাল লগা কৰিলো ছাৰ মানে অলপমান মই লিৰিক্সটো অকণমান আগতে পালে মই আপোনাক মই কমপ্লিট কৰি আপোনাক মই কথা হৈছে মোৰ মোৰ যিটো ভি এছ তেওঁ চুবিনৰ লগত কথা পাতিছে আৰু ফাফনৰ লগত কথা পাতিছে আপোনাক তেওঁলোকে একফালে খাই শুনাইছে কিন্তু আপোনাৰ আপুনি যদি অলপমান খাই শুনাই দিয়ে যদি অন্তৰ অন্তৰ জয় হৈ যায় মই আপোনাকে ভাবিছো আৰু আৰু কুমাৰ ভৱিষ্যত আমি তেতিয়াৰ পৰা সুধি আহা কিমান পুৰণা আপুনি গম পাইছে নে নাই এইটো আপোনাৰ কি গান আছিলে এই বস্তু পিঠাৰী কি গান আছিলে হয় হয় হয় ঠিক আছে ঠিক আছে একফাৰ খাই দিলে হ'ল এবাৰ কি আছে এবাৰ ছাৰ মোক কৈ দিয়ক ছাৰ প্লিজ আখো আখো এফাৰ এফাৰ হাগ্ৰামা হাগ্ৰামা হাগ্ৰামা চৰকাৰ চৰকাৰ চৰকাৰ আখো আখো এবাৰ এবাৰ হাগ্ৰামা হাগ্ৰামা চৰকাৰ সুৰটো বেলেগ হব কিন্তু মই পটককে লব পৰা নাইতো কথাটো আৰু আমাৰ নতুন তেওঁৰ নাম তেওঁ একদম একজেক্টলি হাগ্ৰামা দাৰ দৰে একদম আৱাজ উলিয়াই চ' আমি ভাবিলো আপোনাৰ লগত অলপমান ধেমালি কৰো ছাৰ এতিয়া ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মই মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলো মানুহে কয় এনেকুৱা চেকেণ্ড আগ্ৰামা আহা বুলি বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু আপুনি আপুনি কিন্তু একবাৰ আমাৰ চিনিয়ৰ হাগ্ৰামা থাক হ'ব পাৰে আপোনাৰ এটা গান থাকিব কিন্তু দেই আপোনাক ফোন বহুত ভাল লাগিছে আপুনি মোৰ একদম অন্তৰ প্ৰিয় চিংগাৰ গম পালে নাই বহুত ভাল আপুনি বহুত ভাল আৰ্টিষ্ট অসমৰ এনেকে নাম কৰি চাওক সেইটো বিচাৰে অন্তৰ পৰা মই বড়োলেণ্ডত পখৰাচাৰ বাক্সা চিৰাং আৰু উঠালগুৰি চবকে ক'ব আপোনাৰ গান শুনিব কাৰণে গম পাইছে নে নাই ধন্যবাদ থেংক ইউ চ' আপুনি ইমান স্পৰ্টি ইমান কুমাৰ দা আজি আমাৰ জালত পৰিব নে কি